Yo apoyo el matrimonio igualitario porque me parece que en una democracia verdadera todas las personas deberíamos acceder a todos los mismos derechos. Yo creo en los derechos igualitarios de todas y todas. Mismos derechos, mismos deberes, mismos nombres. Nos estamos quedando atrás. Muchos países en Latinoamérica ya están aprobando el matrimonio igualitario. Todos y todas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No queremos ni más ni menos. Queremos lo mismo. Muchas personas heterosexuales estamos a favor de los derechos de todas y todos. Soy un ser humano, tengo derechos, derecho a una familia, derecho a ser feliz. Yo apoyo el matrimonio igualitario porque las personas homosexuales tenemos el derecho a tener todos los derechos que tienen las personas heterosexuales en Costa Rica. Quiero tener el poder de decisión para casarme o no como cualquier otro ciudadano o ciudadana costarricense. Porque creo que para todas las personas, todos los derechos por el reconocimiento social y jurídico de las parejas del mismo sexo. Porque si quieres casarte deberías tener el derecho a hacerlo. Creo que el Estado y la sociedad deben reconocer este vínculo. Soy feminista y no solo las mujeres heterosexuales tienen derecho a decidir con quién casarse. Yo soy militante socialista y creo que todas las personas puedan tener los mismos derechos. Porque creo que todas las personas tenemos el derecho a estar con nuestros seres queridos en los momentos importantes. Convivir como familia es un derecho humano. Porque si tenemos los mismos deberes, merecemos los mismos derechos, con los mismos nombres. Este domingo 30 de junio yo marcho por el matrimonio igualitario. Yo marcho este 30 de junio por los derechos igualitarios. Yo marcho este domingo por el matrimonio igualitario. Marcho por el matrimonio igualitario ya. Matrimonio igualitario ya. Yo marcho por el matrimonio igualitario ya. Marcho por el matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario ya. Matrimonio igualitario ya. Matrimonio igualitario ya. Todos y todas marchamos este 30 de junio por los derechos y el matrimonio igualitario